Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto à la découverte de la résine UV. Nous allons créer trois bijoux différents. Pour cette première création, je vais utiliser un moule silicone en forme de cœur et de la résine UV transparente. Je dépose quelques gouttes pour recouvrir le fond en faisant attention de retirer les éventuelles bulles d'air. Polymérisation de la première couche avec la lampe UV. Je dispose la breloque face en bas et je la centre. Je recouvre entièrement la breloque de résine. Je chasse les bulles d'air. Polymérisation de la seconde couche avec la lampe UV. Pour ma deuxième création, je vais utiliser de la résine UV transparente, de la peinture pour vitrail et des paillettes rouges. Je dépose quelques gouttes de résine dans mon support de médaillon et j'ajoute une goutte de peinture rouge pour vitrail translucide. Je mélange et j'ajoute ensuite de la fine paillette pour apporter de la brillance. Polymérisation de la première couche avec la lampe UV pour que les décos en métal ne coulent pas au fond. Je recouvre entièrement les embellissements métalliques avec ma résine UV. J'étale pour tout recouvrir correctement. Polymérisation finale avec la lampe UV. Pour cette troisième création, je vais réutiliser mon moule en forme de cœur. Je découpe plusieurs tranches de canne fimo cuite que je place dans la résine UV. Polymérisation de la première couche avec la lampe UV. Je recouvre entièrement les tranches de canne avec ma résine. Je saupoudre de fines paillettes couleur turquoise qui constitueront la face arrière de mon bijou. Pour ajouter de la brillance et de la transparence à mes créations, je passe une fine couche de résine sur la face avant. J'étale sur toute la surface et je replace sous la lampe UV. Pour accrocher cette création, j'ai choisi une bélière que je colle sur la face arrière avec de la résine UV. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour découvrir de nouvelles possibilités créatives avec de la résine UV, pensez à vous abonner à la chaîne.